Javier Serras pregunta en Twitter cómo funcionan los motores iónicos de Escoedge y les diferencias a los motores de combustible líquido. Pues eh, muy fácil. Eh, realmente lo que ocurre en estos motores es que a diferencia de los motores químicos, que en los que hay un proceso de combustión normal y corriente y luego una expansión en una tobera, eh, en los motores iónicos se utiliza la energía eléctrica y lo que se hace es mm, se cargan positivamente átomos de cesio bombardeándolos e-, con, un, electrón, se rompe ese átomo de forma que tenemos una unión, unión de cesio cargado positivamente. A partir de ahí, con energía eléctrica, lo que se hace es pasarlos por una zona con un potencial negativo, de forma que como tenemos una partícula positiva y un potencial eh, negativo, esa partícula se acelera y esa eyección de partículas de cesio es la que provoca la propulsión.